siz hayotingiz davomida uchragan eng nohaqlik qaysi bo'lgan o'zbekistonda sanga ovoz berdi bu sanga ovoz berdi bu sanga ovoz berdi bu deyishyaptida hamma menga ovoz berganiga eng yaxshi o'yinchi man olmayapmanda mani keyin nominatsiyaga qo'ymanglar oldindan sizlarda hal bo'ladigan narsa bor ekan mani nominatsiyaga qo'ymanglar menga sizlarni baholaring kerak emas ko'p odamdan ko'nglim qolib ketdi